Mon exposé, aujourd'hui parle un peu d'un nouveau paradigme. Mais d'abord, il faut comprendre qu'est-ce que c'est un paradigme. C'est une constellation des concepts, des valeurs, des perceptions et des pratiques partagée par une communauté qui donne forme à une vision particulière de la réalité. Fondatrice du mode selon lequel la communauté s'organise. Je dirais, dans un mot. C'est un modèle. Un modèle des perceptions du monde. Un modèle sous lequel travaillent des chercheurs et d'autres personnes sur ces sujets. Alors, on va voir quels sont les paradigmes dans le cadre de la médecine. Nous allons voir le chamanisme qui est, qui est toujours là depuis longtemps, qui s'y perd dans l'histoire parce qu'il est un modèle très, très ancien. Qu'est-ce que c'est la maladie pour les chamanistes C'est la disharmonie intérieure, la disharmonie de l'esprit. Et la maladie, un châtiment, une punition ou cette désharmonie. Qu'est-ce que c'est l'autre modèle Taoïsme. C'est un modèle oriental qui nous propose des équilibres entre yin et yang des forces de la nature. Yin, yang, ce sont forces qui peuvent se rapprocher avec les masculins et les féminins, par exemple. Et nous avons la, les besoins d'avoir équilibre, harmonie de l'énergie qui. Cette énergie est bien proche du fruit vital c'est la même chose, mais avec un autre nom. Et aussi, on peut parler d'un modèle très ancien, l'école d'Hippocrate, le père de la médecine scientifique. Il a dit que les humeurs et et passions influencent beaucoup notre vie comme être humain. Il dit aussi qu'il y a un pouvoir inhérent pour la guérison en chacun de nous. Il disait même que nous sommes, nous, possédons une pharmacie à l'intérieur de nous. C'est très intéressant parce que c'est très bien proche de l'enseignement que nous avons depuis le 10 siècle, 19e siècle. Alors, qu'est-ce qui fait les fondements de la médecine d'aujourd'hui Quel est le paradigme Quel est le modèle Nous avons la médecine du corps, seulement du corps. Il n'y a pas d'autre. Et nous avons la, des caractéristiques de ces modèles pièces amovibles sans interconnexion. Mais nous savons, depuis le XXe siècle, qu'il y a beaucoup d'insections entre tous les organes, toutes les cellules, toutes les cellules, et, mais le modèle, c'est pas ça. Nous avons une anamnèse une histoire du patient écartelée. Une pièce de la personne est de l'hôpital. Une autre pièce est chez les psychologues. Une autre pièce est chez les thérapeutes. Euh, d'autres euh, branche de la santé. Il n'y a pas de liaison entre les anamnèses. Et aussi, nous avons euh, des concepts de santé comme si elle était réduite à ses composantes mineures. Jusque de haut en bas, jusqu'à la cellule. La maladie, nous comprenons comme pièce abîmée. Les médecins un technicien de la machine. Dans ce moment, on peut laisser, presque laisser, les corps physiques, les médecins <laughs> Les médecins font la, transformation, ils, pratiquent la solution et tout s'est rangé. Et la guérison, guérison les patients n'est pas euh, attiré pour sa propre santé, pour faire de l'harmonie antérieure et transformer sa vie. Il n'y a pas des pour ça. Les patients atteignent simplement les médicaments, les remèdes et les médecins. Simplement. Il n'y a pas d'efforts de sa part. Et aussi, la thérapie est non intégrée à d'autres systèmes, seulement les corps physiques. Mais les décennies 70, nous avons des médecins et d'autres euh, instructeurs qui nous conduisent dans la santé. Par exemple, Fritjof Capra, dans son livre « Temps des changements ». Dans son livre, il dit qu'une nouvelle vision de la réalité, il faut observer dans l'homme et dans toute la planète. Nous avons, d'après lui, une assistance holistique à la santé. Qu'est-ce que ça veut dire Une assistance qui euh, conduit à une vision du corps, de l'âme, tout ensemble, une vision holistique. Et aussi, pour lui, les processus morbides sont essentiellement mentaux. L'infirmité, c'est le manque d'intégration entre les symptômes physiques, psychologiques et sociaux. Il y en a des facteurs psychologue, physique qu'il faut considérer dans la santé. Et aussi pour lui, il rappelle Hippocrate, il nous dit que l'état d'équilibre, c'est nécessaire pour l'être humain, parce que e e e les composants de la nature humaine ou meurent et passion doit être en harmonie, c'est-à-dire corps et esprit. Aujourd'hui, nous avons les physiciens euh, Amit qui nous a dit dans un beau livre les, des points il y, a, il y en a des médecins matérialistes qui euh, s'emploient à voir l'être humain en partant des particules, particules élémentaires aux atomes, aux molécules, aux cellules, au cerveau et à la conscience. C'est-à-dire que la conscience, elle est produite du cerveau. Les produits de l'organe physique. Mais pour lui aussi, il y en a un autre paradigme. Qu'est-ce que ça veut dire De la conscience par l'influence sur le cerveau. Les cerveaux aux cellules, aux molécules, aux atomes, aux particules, élémentaires et leurs interaction. C'est-à-dire, les cerveaux est produit de l'esprit, de la conscience, de la même Pour lui, pour le professeur euh, le nom est conscience. Pour nous, qui sommes esprits c'est esprit ou âme. Bien. Qu'est-ce que nous avons comme possibilité de changement des paradis? Nous avons aux États-Unis depuis les années 1970, par exemple le docteur Herbert Benson, qui est à gauche, qui travaille dans l'université de Harvard aux États-Unis. Il, fait surtout euh, ses, à Harvard. Et dans cette université, nous avons aussi pensé vasculaire cérébrale, moins infarctus. Tout cela est constaté par recherche, recherche scientifique, mais aussi une grande chose. Les religieux ont une amélioration de l'immunité à partir de ses croyances et de ce qu'ils font. Ici, la vision médico-spirite et qui nous partageons depuis les siècles 19 et 20 nous avons une approche unifiée des espèces esprit, sujet, corps. Nous avons aussi l'interaction continue entre les processus biologiques, psychiques, sociaux et spirituels. Nous avons aussi l'instruction la, des pieds. toute pathologie est issue de l'imperfection de l'esprit. Et aussi, nous savons que la maladie est une occasion d'introspection et de résolution des déséquilibres de l'esprit. Nous proposons donc euh, un modèle, un paradigme euh, qui a dans les cadres principaux l'existence de l'esprit, l'existence de l'âme. explique ça, l'immortalité de l'âme notre modèle euh, est ces cas-là, monter sur l'importance d'esprit et de la immortalité de l'âme. Nous avons ici, qu'est-ce qui vient comme évidence d'une vie après la mort Qu'est-ce que nous avons maintenant comme évidence Nous avons des expériences de mort imminente. Et nous avons des chercheurs de rappeler par son médecin. Par exemple, Pimbalom, qui euh, est son porteur à la droite, Long, cardiologue, qui a fait beaucoup de recherches là-dessus. Raymond Moody Jr., Kenneth Ring, psychologue, Michael Sable, cardiologue, Margot Gray, psychologue, Melvin Moore, pédiatre, et Phyllis Atwater, psychologue. Tous ces chercheurs ont conclu que existe à quelque chose dans l'être humain qui ne, marche, qui ne meurt pas. On va voir plus de détails. Ici, dans ce, livre-là, nous avons beaucoup d'informations. Par exemple, Life After Life, Raymond Moody, the Towards Omega, Kenny Ring, Des enfants dans la lumière de lau par Belvin, Belvin voie express pour le paradis, qui sont des euh, souvenirs, des souvenirs des, gens qui étaient euh, cliniquement morts, mais qui ont revenu pour compter, pour, pour dire ces expériences. Quelle est l'évidence, par exemple, de l'immortalité de l'âme ou, que euh, l'âme ne, meurt pas Ici, c'est William Crookes. Ici, nous avons la matérialisation d'un esprit et, la bien euh, faite par par William euh, qui nous dit « Je ne dis pas que c'est possible, je dis que cela est. » Pourquoi il dit ça Pendant trois heures, il a fait des séances de matérialisation. Et la médium, euh, Florence Cook, a possibilité la matérialisation de l'esprit euh, Kate King et pendant tous les temps qu'il est en vie. Et William disait, je ne dis pas que c'est possible, je dis que ça va Pour nous, la constitution de l'être humain est l'âme, la nature de l'âme est inconnue jusqu'ici, les corps physiques et les enveloppes subtiles, c'est-à-dire corps mental et périsprit. La pensée est un attribut de l'esprit et obéit à la loi des quanta d'énergie à la physique quantique sont des ondes supraluminales qui, qui se communiquent euh, malgré l'espace et les temps. Et ça n'empêche pas les communications de l'âme. Le psychisme fœtal, jusqu'ici, la embryogenèse euh, est, est inconnue pratiquement tous les temps. La science n'explique pas. Qu'est-ce qui se passe pendant l'embryogenèse Parce qu'il y en a dessus beaucoup de choses qui ne sont pas comprises par la science. Et aussi, il y a dans les fœtus une précocité de la capacité d'autogestion. C'est-à-dire que le fœtus est complètement indépendant de sa mère. Il existe comme l'être humain. Une autre chose a été découverte aux États-Unis par un expert, par Elle a dit qu'il existe mémoire avant la formation du système nerveux central. C'est-à-dire dès les premiers jours qu'un être ces fort, il, a déjà une mémoire. Et ça, on peut constater par recherche. L'éthiopathogénie est la loi d'action et des réactions que nous avons et qui peuvent expliquer la maladie d'une façon entièrement différente de celle que nous avons jusqu'ici. Parce que la réincarnation est une loi biologique naturelle pour nous. C'est-à-dire, la maladie s'impose par cause antérieure des karma et euh, facteurs actuels. actuel. Nous avons la possibilité d'intervenir dans notre organisme les facteurs d'action et réaction d'une vie antérieure et de cette, cette vie même. Qu'est-ce que c'est la maladie pour nous C'est le vice de l'esprit. Ce sont les vices de l'esprit l'égoïsme, l'orgueil, la vanité, etc. Et aussi, nous avons des recherches très importantes à partir de Ian Stevenson des États-Unis, Université de Virginie, et un livre très très important euh, qui est Réincarnation and Reincarnation and biology. Dr. Stevenson a vu 60 euh, euh, cas de réincarnation dans le monde entier. Et nous pouvons euh, recueillir ces recherches dans ce livre-là, qui est très important. Il étudie les marques de naissance et les formations congénitales qui interviennent dans la formation du fœtus, mais qui est liée à d'autres facteurs qui ne sont pas de cette vie-ci, mais d'autres vies. L'amnésie, euh, c'est l'histoire du patient qui euh, analyse l'être intégral, corps, esprit. Et nous avons aussi une fiche d'identification complète, histoire de la maladie actuelle et une fiche karmique qui nous propose d'autres vies euh, les facteurs d'autres la psychologique détaillée qui nous disent à propos de la culpabilité de l'être et aussi une analyse de tous les membres de la famille parce que la maladie elle, euh, euh, a aussi un facteur familial euh, de la loi des causes et des effets. Comme thérapie et ressources thérapeutiques, nous avons dans le modèle médico spirit la possibilité de l'allopathie, chirurgie conventionnelle, tous les moyens cliniques à disposition, homéopathie, phytothérapie, acupuncture, guérison par le sommeil hypnotique d'un déterminé, d'un cas déterminé, et approche psychothérapeutique, transpersonnelle, thérapie des vies passées et la médecine énergétique. Nous allons parler un peu des thérapies que euh, la médecine spirituelle euh, propose à euh, à il a eh, la possibilité de thérapie, spiritualité. Les médecins ont le devoir de toujours eh, encourager l'être humain à la santé. Il a aussi euh, de démontrer les pouvoirs rénovateurs de la foi et de l'amour. L'autoconnaissance qui est la collaboration du patient, du malade pour s'améliorer et aider l'action des, des, remèdes, etc. La fluido, les, les instruments, les outils que nous utilisons. Prière, méditation, fluide thérapie, passe et eau fluidifiée, dialogue thérapeutique avec les, les malades et aussi pour guérir des obsessions à partir des techniques spéciales et aussi les chirurgies spirituelles qui sont la possibilité, qui, qui sont des, des techniques du monde spirituel à travers les fluides, fluides magnétiques du médium. Les esprits nous disent ça. Un jour viendra que l'homme enseignera à l'homme selon les instructions du bon médecin, que la cure de toutes les maladies demeure dans lui-même. C'est-à-dire, on a besoin d'attirer l'attention du patient, l'attention du malade, pour guérir, pour aider la thérapie qui les médecins proposent. quelque chose d'intéressant. Le physicien Mastaro Emoto, il a fait euh, beaucoup de recherches pendant huit ans avec des échantillons de l'eau, de l'eau d'un fleuve, de l'eau de l'amour, de l'eau qui vient avec la musique, par exemple, des bars, et aussi quand quelqu'un dit quelque chose comme « je vais te tuer » jusqu'en face de l'eau, Il a fait beaucoup de recherches là-dessus et il a découvert, euh, ici c'est le fléchement bien pur, de, l'eau bien pure, et il a découvert que l'eau est, euh, est, euh, conducteur des fluides. c'est pour ça qu'il y en a beaucoup que les esprits nous, nous enseignent d'appliquer l'eau fluidifiée pour aider dans le traitement. Ici, c'est le docteur Kazuo Murakami de l'université de Tsukuba qui nous dit dans ses livres The Divine Code of Life que nos, attitudes et l'ambiance où nous vivons peuvent modifier nos gènes. Il dit aussi, il faut utiliser notre esprit pour activer nos gènes bénéfiques la pensée négative viole les lois de la nature. Il dit aussi qu'il est nécessaire admettre l'existence d'une force supérieure pour que notre pensée soit euh, supérieure aussi. De même pour le professeur Bruce Lipton, aux États-Unis, il, a dit, dans son livre La biologie de la croyance, qu'il y a une nouvelle biologie qui naît. C'est l'intégration esprit-science. Il dit aussi, les jeunes n'ont pas le pouvoir de s'activer ou de c'est s'inactiver par eux-mêmes. Les gènes ne contrôlent pas les êtres vivants. Pensée positive modifie les gènes, aussi que les pensées négatives aussi. Négatives aussi. Par exemple, nous, maintenant, maintenant, nous disons il faut déchiffrer des attaques cardiaques. Oui, il faut déchiffrer. Il faut déchiffrer, bloquer des atéromes, etc., etc. Mais les instructeurs spirituels nous disent, nous savons équilibrer la circulation du sang pour garantir la sécurité du cycle cardiaque. Mais nous ignorons comment délivrer le cœur de la prison des ombres, où il se trouve souvent plongé dans une piscine de larmes ou quand il est attaché au monstre de la délinquance. Le cœur subit l'influence directe du procès, de l'action de l'homme. Chico Xavier, le grand médium brésilien, nous dit « Les pensées sombres rendent malades les corps sain et aggravent les maux résistants du corps. » Il dit aussi « La paix en nous est indépendante des circonstances externes. Elle émane de la conscience tranquille qui a accompli son devoir. C'est-à-dire, il faut maintenir notre pensée dans, dans, dans une ambiance de paix, d'harmonie et surtout de l'amour. Et aussi, nous avons dans les paradigmes médico esprit les pouvoirs de l'amour et de l'humilité. C'est-à-dire que l'amour pur est le reflet, elle est pur est le reflet du Créateur dans toutes les créatures. L'humilité, c'est le détachement de l'humanité l'animalité, c'est la cause de notre euh, déséquilibre. Jésus, il a démontré l'amour pour la terre. Il a enseigné, aimer sans la préoccupation d'être aimé. Et nous avons dans ce modèle, dans ce paradigme, une euh, phrase très importante d'André Louis, le médecin, le médecin esprit, qui nous a dit la médecine trouvera mille moyens d'aider le corps atteint en son équilibre interne. Pour cette tâche édifiante, elle méritera toujours notre admiration sincère et notre amour. Néanmoins, il nous faut pratiquer la médecine de l'âme en renforçant l'esprit qui reste entouré d'ombre. C'est notre proposition la médecine de l'âme, un paradigme complètement différent de ce que nous vivons aujourd'hui. Une médecine qui fait la liaison entre l'intellect, la raison et le cœur, le sentiment. Parce que jusqu'à présent, la médecine a perdu l'adresse de l'être humain. Il faut rencontrer, il faut faire la médecine de l'homme, la médecine de l'âme qui est amour, charité et aussi raison, étude, développement de la capacité intellectuelle. C'est la liaison que nous proposons aujourd'hui entre corps et esprit. C'est la liaison entre science et spiritualité. Merci beaucoup.